جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم لدينا حوالي ست حلقات تجويد تم تقسيم الطلاب إلى حوالي ست حلقات تجويد كل حلقة تحوي تقريبا 10 أو 12 آه، من القارئين آه، يتم ضمن حلقة التجويد آه، إعطاء أيضا تفسير للقرآن الكريم آه، وأيضا آه، آه، نشكر جميع القائمين الطلاب والمدرسين آه، على هذا المعهد نشكر جميع الداعمين نشكر الداعمين لمعاهد ورثة الأنبياء والشكر موصول خاصة للشيخ حمود الشمري الراعي الرسمي لمعاهد ورثة الأنبياء جزاكم الله خيرا وجعل ذلك في صحيفة أعمالكم ونقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعط منفقا آه، خلفا ولا يشكر الله من لم يشكر الناس والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قلوب